uno de los maestros que tocó un papel muy importante en, la transmisión del budismo al occidente era el XVI karma. Eh, antes de su santidad el Dalai Lama ganar el premio Nobel cuando ya todo el mundo sabía, empezó a familiarizarse o al menos tener alguna idea de que existe este budismo tibetano. En eh, el décimo sexto había pasado algunos años visitando Europa y Y luego, cuando uno de sus discípulos principales, eh, que es el maestro de meditación de Mingyur Rinpoche, que es el fundador y director de Tergar, eh, de Tergar en general y de este centro. Así que estamos hablando de como, así. Cuando el decimosexto Karmapa le comentó a Sito Rinpoche por primera vez que debe de ir al occidente y enseñar. En aquel momento Sigrid Rinpoche era todavía muy joven y era su primera vez salir al occidente y enseñar el Dharma a estas gentes, occidentales. Y como que no le hizo muchas gracias no le dio muchas, gracias. No le hizo mucha gracia eh, el concepto y preguntó, pero yo, ¿qué, yo puedo enseñarles? Y el décimo sexto, según cuenta mismo, el décimo sexto Karmapa le contesta, eh, basta que enseñar una sola cosa. Si más allá, y les acuerdas, les recuerdas que su naturaleza, naturaleza básica es bondadosa, suficiente. Esto es lo que hay que enseñar. Con esto... que si uno contempla ¿Cómo qué implica esto. Da mucho material para contemplar. Y me gustaría saber qué ustedes opinan. Nuestra naturaleza básica, la naturaleza humana, es bondadosa, amorosa, altruista, compasiva o es autocentrado, codicioso, medio feo. <laughs> ¿Quiénes opinan que la naturaleza humana, nosotros los seres humanos somos naturalmente bondadosos, amorosos, altruistas, compasivos? Y en su corazón de corazón, corazón de corazones, en el fondo de su corazón, ¿Cuántos creen o sospechan o opinan que mirando la naturaleza humana es autocentrada, etcétera? ¿Cuántas opiniones? No mirar quién, cómo está observando, quién tiene, pero de ser honesto si miramos la manera en la que vivimos, no parece que creemos que tenemos esta naturaleza bondadosa. Y a lo mejor de ser una audiencia un poquito filtrada por el interés en la espiritualidad y querer escuchar sobre el amor y apego lunes cuando está lloviendo y mejor quedarse en casa. Pero si miramos cómo manejamos nuestras vidas y nuestras relaciones, es difícil realmente confirmar que no que la naturaleza sea bondadosa, sino que realmente creemos que esto es nuestra naturaleza. De hecho, si miramos la cultura que hemos armado en el occidente, pero ya con la globalización por todos lados, tenemos ciertas orientaciones o premisas básicas que si tú realmente quieres que tu naturaleza es bondadosa, ¿qué estás haciendo en todo esto? Y en cierto sentido podemos empezar con el crisis ambiental. ¿Por qué necesitamos estar extrayendo tantas cosas del planeta para sentirnos bien? Y cuando estábamos llegando de Morelas, Morelos, viajamos hasta Jalapa, y era pasando por ahí que vi un letrero que dijo, un clorex hace toda la diferencia entre un fuimos y un somos. Si tú crees que tu naturaleza es bondadosa, amorosa, compasiva, creemos que necesitamos un flores Para que otros puedan amarnos y apreciarnos y estar con nosotros. Si miramos el manejo de la mercadotecnia, para mí realmente empiezo a sospechar que no solo tenemos una crisis ambiental, tenemos una crisis de autoimagen. Pensamos que lo que yo soy no es suficiente, no es adecuado. ¿Quién va a querer estar conmigo? Yo necesito hacer cosas para que otros quieran ser un somos, no un fuimos. Y fíjense que era un letrero gigantesco, es una corporación multinacional. Antes de ellos em, estrenar una campaña de anuncios, hacen muchas investigaciones para saber qué va a convencer a la gente de comprar su producto. O sea que ellos han investigado y han llegado a una conclusión científica que si dices a la gente que lo que tú necesitas para ser usamos y no fuimos y sus flores van a salir y producto. y compras un Florence, pero después hay otro lotero, que es alguna crema, y después hay otro que es para las, ¿cómo se llama? Canas, las canas, porque nadie va a saber si yo las tengo o no. <laughs> <laughs> <laughs> sí las tengo, ahora ya saben. o necesitamos mejor ropa o mejor celular o mejor algo. Lo que nos falta necesitamos adquirir desde fuera. Aquí hay una autoimagen de carencia yo necesito estar en un centro comercial o en otra persona o por otro lugar. Y si miramos la herencia cultural que tenemos, tenemos estas sospechas. Si no lo creemos, al menos lo sospechamos. Que en nuestra naturaleza somos bastante malos, sucios, pecadores, manchados. Hay esta sospecha por ahí. Y mira qué sucede si tú sospechas esto. Tú sospechas que hay dentro de ti de cosas feas, terribles ¿quién quiere mirar hacia adentro? Y ustedes sí son la excepción que quieren sentarse y mirar sus propias mentes. Porque, por lo general, en realidad, si sospechamos que son puros demonios adentro que descontrolamos, pues mejor mirar a otro lugar, cambiar el canal. Y creemos una, un estilo de vida que se trata de cambiar el canal no te gusta, cambiar el pan. Y con esta sospecha que las cosas buenas que yo quiero no las voy a encontrar dentro de mí, déjame buscar por afuera, armamos una, toda una cultura, una cultura global, materialista y consumista. que necesitamos, estamos continuamente buscando por afuera. Y si esta búsqueda por afuera nos deja agitados, porque no era esto, entonces quizás era esto. No era el clorets, era el shampoo. No era el shampoo, eran los zapatos. No eran los zapatos, eran eh, la marca de coche. No era la marca de coche, era otra cosa. Y con esta orientación muy extrovertida, pasamos nuestra búsqueda de bienestar y felicidad en la adquisición de cosas. Y esta misma orientación y mentalidad empieza a entrar nuestras relaciones interpersonales. Y ahí finalmente llegamos al tema que vamos a estar explorando durante los siguientes días, el tema de apego, qué el apego hace en nuestras relaciones personales y el Y el hecho de que tenemos mm, tanto desarrollo tecnológico, increíble. Nuestro siglo, ese siglo, los, ¿no? la última parte del último siglo, si miramos qué va a ser nuestra herencia para las siguientes generaciones, hasta ahora no se ve grandes ideas que cambian la humanidad, o nuevas filosofías, o, ¿no? la herencia principal es el crisis del medio ambiente. Está en crisis. Y acá en Puebla, lo del agua es una pequeña manifestación de todo el sistema, todo lo que está sucediendo. Y está conectado directamente con la manera en la, que hemos armado la sociedad y nuestras vidas personales, porque formamos parte de la sociedad, vivimos dentro de la misma sociedad. Y cuando el decimosexto Karmapa le sugiere a Sigurd Rinpoche que el único que necesitas hacer cuando vas al occidente y estás enseñando el Dharma, nada más recuérdale su naturaleza es bondadosa. ¿Qué implica esto? implica que la naturaleza está repleta con lo que queremos y necesitamos. Somos bondadosos. O sea, dentro de nosotros tenemos toda una un ecosistema fértil y rico, con amor y bienestar y, el anhelo de dar y, compartir. Somos bondadosos. Y cuando miramos la, como las infraestructuras de amor y apego, el apego está conectado con una falta de reconocimiento de nuestro propio, nuestra propia bondad. Sin embargo, la impresión que normalmente tenemos es que amor y apego vienen juntos, son mezclados. Y el primer problema que enfrentamos cuando queremos replantearnos nuestro ecosistema interno el clima emocional o el clima mental dentro de nosotros. El primer problema que tenemos es que desconocemos nuestra propia mente, no la miramos. Y para mí estar compartiendo estas ideas en una comunidad que sí medita, ya han tomado el primer paso, ya han superado cualquier obstáculo que nos impide mirar qué tenemos dentro de nosotros, mirar la mente. Y a veces estos obstáculos no se presentan conscientemente como miedo o aversión, a veces es alguna ansiedad que se presenta como la inquietud de hacer algo y se te vienen tantas cosas que debes de estar haciendo y ¿cómo puedo meditar? porque tengo que contestar tal y tal prueba y se me pasó subir esta cosa y, ya se nos vienen las tareas. Sí, esto es una manifestación de esta sensación de que lo que tengo, lo que es importante no está aquí, está mirar Y haber superado este, este primer obstáculo de esta inquietud, que es un impedimento inicial, está en un muy buen lugar de poder calmar la mente y empezar a conocer nuestra propia naturaleza. También tener la mente más clara nos da acceso a lo que queremos reajustar dentro de nosotros para tener mejor vida, para, vivir como las personas bondadosas. Que el décimo sexto quiere que nos acordemos que somos. Y cuando llegamos a esta tarea de empezar a desatar este nudo de amor y apego, nos conviene empezar a tener una definición. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? para nosotros reconocer dentro de nosotros cuándo es amor, cuándo es apego. Y cómo es que el apego nos viene como enganchando o engañando. Y durante los tres días que vamos a estar explorando el tema, hoy estamos dedicando a, a una investigación para para entender su funciones Y mirar dentro de nosotros y ver cuál de estos conceptos esta hoja está planteando se ve dentro de mí. Porque es dentro de nuestra propia mente que podemos confirmar o rechazar todas las teorías que hay. En otras palabras, Hoy vamos a estar haciendo un diagnóstico. Mañana vamos a empezar a tratar los problemas que identificamos. ¿Cuáles son los métodos? que es el tratamiento para cualquier malestar hoy vamos identificando? Y en el tercer día vamos eh, viendo cómo fortalecer, establecer o fortalecer nuestra salud básica. Así que hoy estamos identificando la diferencia y la relación entre amor y apego. Mañana estamos trabajando con el apego y pasado mañana estamos fortaleciendo. ¿Está bien? Sí, podemos empezar con la definición abidámica, la definición muy teórica de amor y de apego. En los textos clásicos budistas, el amor eh, y la compasión está conectado, quizás tratamos ambos juntos para empezar a marcar el terreno. El amor es el estado mental y aquí mente y corazón no son separables en el vocabulario sánscrito y tibetano y por lo tanto budista. Nuestro estado afectuoso mental, como lo queremos llamar, con amor, es eh, nuestra mente se dirige hacia una persona, un, eh, ser vivo, y el afecto es que queremos que sea feliz. Desde nuestro corazón hacia el otro hay este anhelo de que sea feliz. Y en esta, esta, emoción, lo podemos llamar una emoción de amor, eh, la, sensación de conexión es tan completa que la felicidad del otro es tu felicidad. Y si miramos un ejemplo, ¿cuántas personas tienen, ya tienen eh, hijos? porque vamos a usar esto como ejemplo. Y algunas otras pueden imaginar. las, todas las embarazadas pueden imaginar. Todos los demás también pueden imaginar. Una mascota. Ah, una mascota. Eh, pero el ejemplo eh, que sí, una mascota también. Miramos a un, bebé, a nuestro bebé. Y mirando el bebé, solo quieres que sea feliz. No hay otra otra cosa que buscas. No, buscas nada. Y es muy afortunado porque no está en condiciones de darte mucho. Nada más quieres que sea feliz. Y cuando llega a la edad de sonreír y mostrar su felicidad, ya eres feliz. No te falta nada. Como mascota quieres que esté bien y cuando le ves bien, sonríes, no te falta nada. No necesitas que te dé nada ni haga nada. La orientación es la felicidad del otro. Tu felicidad sí viene, pero es producto colateral, no es lo que buscas. Lo que en eh, la orientación es la felicidad del otro. Esta separación entre tú y el otro no está ahí tu felicidad es la felicidad del otro, pero no estás observando tu felicidad, nada más la estás viviendo. Bien, eh, hay una sensación, sin palabras, de unión, de, de cercanía, una auténtica cercanía. Que, incluso la palabra cercanía no es muy adecuada porque no percibes que se necesita, cercanía porque ni se percibe separación, ¿no? Esto es amor. Sí, y el, enfoque es este otro ser, sea animal, sea ser humano, y eh, la orientación es su felicidad compasión es muy, muy, muy eh, parecido, parecido. Tienes este ser, persona o animal, humano o animal, y en vez de estar enfocando en su felicidad, estás enfocando en su sufrimiento. Y hay compasión y estás dispuesta a tomar su sufrimiento tú, felizmente, para verlo feliz. Amor y compasión son muy, muy conectados y, y cercanos. Apego, tomas un ser o animal, apego también puede ser situación, cualquier, otra, cualquier objeto, miras este objeto y tú piensas, bueno para mí, esto sería bueno para mí, Y por lo tanto lo quieres. Te hace falta esto, lo quieres. Y apego. Y cuando tenemos este planteamiento muy claro, es obvio que apego y amor son totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque aquí cuya felicidad es el enfoque, es el hijo. Yo quiero que esta persona haga esto o no, o diga esto, porque esto va a ser bueno para mí. La orientación es autocentrada. Esto es, podría decir, otro centrado, pero ni siquiera hay esta división. Pero el autocentrado no está. Ya que amor está dirigido hacia la felicidad, el objeto de nuestro amor tiene que ser alguien o algo capaz de sentir felicidad. Y por lo tanto, aunque me puede encantar mi reloj, yo no puedo amar, en, estos, en esta definición, no puedo amar mi reloj porque mi pobre reloj no es capaz de ser feliz, tampoco es capaz de sufrir, así que tampoco voy a sentir mucha compasión, pero tampoco me voy a enamorar en esto. Me encanta, me gusta pero no lo amo. Así que cuando tenemos una definición muy clara de amor, amor y querer son dos cosas bastante distintas. Y la primera vez que estuvo en Puerto Rico, que, porque tenía, yo tengo un año en la sexta clase de español, esto es la totalidad de mi estudio del idioma español. En cuando lo, lo que te aprendes como niña en esta, esta clase, ¿no? te amo, es lo que tú te enseñas, no te quiero, te amo, amo, te amo. Y llegando ahí, y la gente está diciendo te quiero, ¿me quiere qué? me quiere poseer, me quiere comprar, me quiere tener, me quiere controlar, ¿qué, ¿de qué se trata? Y luego poco a poco se me hizo muy útil esta formulación. Porque cuando la sensación es quiero, cuando quieres algo es porque te falta. Algo te falta y lo quieres tener ahí estamos en el terreno de apego. Me falta algo que tú tienes, yo te quiero. ¿Está claro cómo estos dos funcionan? Y cuando hay apego, la idea es que esta persona tiene algo que yo, a mí me falta y necesito para estar bien para ser feliz más fuerte es el apego, más tenemos esta sensación de necesitarlo. Y apego empieza como un querer y cuando intensifica termina siendo un necesitar. Y ahí en el manejo de apego, que vamos a trabajar con esto mañana, esta confusión que tenemos entre querer y necesitar es grave, pero representa una oportunidad de ir suavizando nuestra sensación de adicción. Y adicción es una forma extrema de apego. La estructura mental es idéntica. Tienes algún objeto y tú lo identificas como lo que tú necesitas para estar bien. Esto es adicción. Y en, términos de la psicología budista, adicción y apego son la misma mentalidad, pero cuestión de grado. Adicciones con sustancias tienen el elemento biofísico, sin embargo, si observamos, somos totalmente capaces de creer que necesitamos algo donde no hay este elemento biofísico. Somos capaces de convertirnos en adictas a otras cosas que no sean sustancias que crean dependencias. Y es por esto que trabajando con adicciones, si no resolvemos la mentalidad de apego, es muy fácilmente que simplemente cambian eh, objeto, cambian su enfoque. Y esto es muy triste porque cuesta mucho trabajo deshacerse de una adicción. Pero si esta misma sensación de carencia necesitar algo para estar bien que no tienes dentro de ti, porque dentro de ti las cosas que hay, bondad no es lo que se llama. Y necesita uno algo y se siente y la inquietud y otro problema Y nos vamos convenciendo que era esto, era esto, era esto. Y esta misma mentalidad nosotros en estos términos, lamento decirles, somos todos adictas, todos. Adictas a nuestros florets que sentimos que necesitamos para estar bien. Cuestión de grado, obviamente, pero la sensación es lo mismo. Esta persona no me va a querer si yo no tengo esto. Vamos a hacer un yo necesito esto. Es la ¿ya? Estamos observando el mismo, la misma como funcionamiento o aferramiento o ansiedad o lo que queremos llamar, pero la estructura es igual. Y nuestro, nosotros somos capaces de creer que casi cualquier cosa que existe es lo que necesitamos para estar bien. Mi pobre hermano, voy a usarlo como ejemplo, ejemplo otra vez. Cuando era joven, cuando era chico, cinco años, tuvo un peluche, un peluche azul, que era un, perrito, un perro y tuvo algo adentro que hace un ruido, chum, chum, chum, como au, au, au. uno de estos como cosas de goma, ¿no? Y eh, este mascota se llamó Arfa, porque en los Estados Unidos los perros son muy distintos a los perros mexicanos y dicen Arfa, Arfa. <laughs> Así que se llama Arfa. Nombre de un niño, ¿no? Nombre que un niño da a, su mascota. Y no pudo dormir sin Arfa. Llega el momento de acostarse a la cama a dormir. ¿Dónde está Arfa? ¿Dónde está Arfa? Y todos tienen que encontrar Arfa porque sin arco no, no duerme. Y, yo puedo asegurarles que mi hermano ahora tiene familia, está una persona muy asentada, no ha necesitado enormes tratamientos, no que sepa, nunca terapia. Tiene, una carrera ya muy bla bla bla no tiene graves problemas, pero sin alfa no pudo estar. Y mi mamá tuvo que secuestrar a alfa cuando dormía para lavar, porque fue por todos lados y no lo soltaba. A veces lo olvida en algún lugar y después dónde está, dónde está pero para realmente lavarlo bien se hace bastante feo, ¿no? es esta, ¿no? <laughs> y cuando despierta Alfa está aquí otra vez más limpio y no, lo nota, pero todo está <laughs> A lo largo de, año, de los años, Alfa se va deshaciendo. Como todas las cosas compuestas las tienes suficientes años, pues, Y finalmente Alfa era esto era alfa, en serio. Se fue deshaciendo y se quedó siempre con, y esto era alfa. Y para dormir, ¿no? y tuvo su alfa y se consoló mucho con su alfa. No necesitaba otra cosa, pero alfa sí necesitaba. Y dije, <laughs> mis hermanos afortunadamente no hablan <laughs> español. Yo a explicar esto. Pero mi hermana, ellos dos estaban eh, como año y media separados en edad, como una separación que hace que son muy, muy cercanos, pero se pelean mucho. Y ella nunca le tuvo que golpear, pero ella amenazaba, yo voy a matar a Arfa toda la emoción, toda, que iba a matar a Arfa. Y Arfa era así, y iba a matar, no, no. mi hermano ya es bastante grande, pero sí, Esto es apego. Algo de esta forma. Tú crees que lo necesitas para estar bien luego nosotros nos hacemos más grandes y somos mucho más sofisticados. Todos tenemos nuestros alfas. Y nos controlamos bastante, no llegamos a este punto de gritar si alguien va a matar a nuestro alfa, pero sí si alguien nos va a quitar algo que para nosotros es importante y lo necesito y por qué, nos ponemos agitados, frustrados, resentidos, infelices. Y alfa puede ser casi cualquier cosa. Puede ser un ascenso en el trabajo. Puede ser un aprecio, la aprobación de una persona, que insiste mucho por esta persona y ni te, ni te reconoce tus esfuerzos. Puede ser una persona. Y ahí llegamos al campo de las relaciones si esta persona no está ahí, no está contestando los textos, ya nos inquietamos. Estos todos son indicaciones de fe que tú has identificado una persona como la persona que te va a hacer bien, hacer sentir bien, hacer feliz. Y por lo tanto, si esta persona no está cumpliendo la función que tú designaste que la persona debe, debe de ser, no estás bien. Perdiste tu control sobre tu propio bienestar y felicidad. Al designar otra persona, no oficialmente, aunque a veces es oficial, designas esta persona, tú eres la responsable o el responsable para mi bienestar y felicidad. Quiero un reporte a las 5. Son las 5. ¿Dónde estás? ¿Debes de estar aquí? ¿Qué estás haciendo? Esto es lo que podemos observar en las relaciones de apego. Buscamos que el la otra persona nos agrade, nos consuela, nos valida, nos aprecie, nos alabe, nos dice lo que queremos escuchar. Queremos que sepa qué es que necesitamos escuchar. incluso si nosotros necesitamos decirle que, quiero, que queremos que nos dijera, nos frustramos. Tú debes de, yo no debo de tener que decirte que debes de decirme esto. Por ejemplo, perdón. Ni siquiera pides una disculpa, bueno, perdón. Ah, pero yo quiero que tú realmente lo dices de ti no porque yo te lo dije. ¿Sí? Y apego es una canasta de condiciones. Debes hacer esto. Quiero que hagas esto. Quiero que digas esto. No en este tono. Y en todas las relaciones hay ciertas expectativas que se van negociando al inicio. Cuando preguntas, ¿cómo me veo en esto? Hay una respuesta correcta y una otra respuesta que no es correcta. Y debes de saber cuál es cuál. Y si la respuesta que yo quiero no es la respuesta que oigo, ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque yo quiero que la otra persona esté aquí, ¿no? Para mí, para complacerme, para agradarme. Si quiero acompañamiento, para que me acompañe. Si quiero espacio, para que me dé espacio ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo llegamos a tener un tal acuerdo con otra persona que realmente esté, no, todo el tiempo, pero suficiente tiempo me esté dando lo que yo quiera para que yo seguir con esta persona. ¿Cómo logramos este, esta negociación? Pues nosotros también sabemos que Él quiere de nosotros y lo damos hasta cierto punto. Y vemos dentro de nosotros, sí, ok, ahora estoy dispuesta a decir esto, a no, a no ir con mis amigos y ir con, con su familia porque lo quiere. Y hacemos los pequeños sacrificios, pero lo hacemos ¿Para su felicidad porque queremos que se siente feliz, se siente acompañado, o lo hacemos para quedar bien, para mantener bien la relación. Esto es una pregunta clave para diagnosticar qué estás haciendo. ¿Estás funcionando por apego? ¿Que quieres mantener la persona suficientemente complacido con tus servicios para que te siga dando servicios a ti? y yo te voy a tratar bien y dar lo que sé que buscas de tu pareja y tú debes de darme lo que yo y en cierto momento cuando mi inversión es mucho más que el interés que estoy recibiendo, pues esto ya hay que resolver porque no está funcionando. O sea, ya tenemos un contrato comercial, que es para mí mi ganancia. Yo, yo tengo algo que yo busco, yo te doy algo que tú buscas y así seguimos juntos, en un equilibrio. ¿Cómo se llama esto? La última línea. Seguimos en, en negro, no estamos todavía en rojo. Bottom line. ¿Dónde están los resultados? Los resultados. En, contabilidad. Vas sumando y vas a esta línea y ves, ok, estamos todavía en negro. O estamos en rojo. Números rojos. estamos en números rojos. Yo tanto te doy. Yo, la semana previa, yo hice esto y nada más te estoy pidiendo esto. <laughs> Esto es tu cálculo. Estás en números rojos. <laughs> Esta es conversación comercial. <laughs> Ya no estás teniendo una conversación. Esto es simplemente para ir diagnosticando.